Всім привіт! Продовжуємо грати в Outlast. Фільм ми подивились, подкаст записаний на пленку, тепер нам треба знайти, що робити далі. Мені щось здається, що нам туди. До суперкрутого кінооператора. По-любому там сидить цей, що зняв динозаврів, як його там, Стівен Спілберг. Нет, тут же ж очевидно, що двері сюди ведуть. Хлоп! Підосько, перелякався. Такий страшний, що кого хоч сам налякає, боїться когось ще. За документи. Наркотический фаст. Руки не мешало бы мыть почаще, чули? Нам наверх. Та. Відкриваємо двері і шукаємо батарейку. Я вже її бачу. Я все про тебе знаю. Перезаряжаем. Давай. О! Окей. Молодець. Що тут? А, він сюди навіть не хоче йти. Ну йдемо в обхід, подивимося, що там. А, -а, а. Щось він вроді тільки що одягнутий був, а чи він же без футболки. Жарко стало чи що? А куди ти та ж в сторону йдеш, що ти? Ага. Я вже догадуюсь. По балконах десь, як любовники, лазить по балконах, от скотина. Ми зараз будемо бачити, до кого він там в гості лізе. Ну, давай. Квіти в зуби взяв. Тепер. О. Добре. Серйозно, серйозно. А, то він цей. Понятно. Так. Це ключ нам, походу, до того ліфта, чи що? що там, до чого нам треба був ключ, вже не пам'ятаю. Забув, коротше, зараз буду бачити, походу. Так. Вертатись по-любому назад. Тут що у нас? Нічого. Ого. Це треба тікати звідси. Ой, блядь. Сюда в темноту. То вроді в ті двері і треба йти. Блін. Де він там ходить? Ага. Ну на той бік. Серйозний дядька, серйозний. Побігли. Побігли быстро. А не від ліфта, а від цього. А цей що? Ой-ой-ой-ой-ой, стій собі, стій, там не рухайся. Давай, давай, давай. Я думав, що він не підійде. Відкривай двері, блядь! Сука! Тормоз! Якого хера я підходив до нього. Я собі дивлюсь, що він ноль внимання. Добре ж хоч звідси все палось. Пішов ти в сраку з такими приколами. О. Це картина чи фотографія? Це фотографія, а? Це ця психушка мені вроді похоже щось. О, крутий звук. О -о -о -о. Так. Двері. Да. Нам сюда. Е-е... А що дальше? Ага, дальше туда. Не-не-не. От сюди. Закрито. Так. Щось це дуже странно. Ага, от якісь є двері. Тут теж все закрито. в тіні щось є. Сохранення. Туалет я по принципу не... Я по принципу не йду в туалет. Так. А, ага, я... Я знаю. Я знаю, куди йти. Треба шукати. Тут що? тут понятно. Тут ничего, тут ничего. Якісь, короче, в якихось цих дверях по-любому є щось... О, шкажу. Так що тут? Нічого. Ну то пішли. Воу, воу, воу, воу, куда? Воу. Геть у хлопця нема страху. А як, іди, що ти стало? Рубік. Ну, нарешті. О, там хтось є. Там підглядати. А, Штори поклали, нічого не видно. Сволочі. Тут немає ні батареїк, нічого такого. Ні. Там сюди. Скоріше всього. Ага. Отець Мартін. Ну пішли підійдемо. Кідзвонить, так бляха в мене коло хати. кожен день це бем-бем. We will Коротше, з райдером хоче соєдінятись. Так, беремо ключ і нахуй це все слухати. Та типа так все і задумувалось. щось я такого не знаю пророцтва і таких пророків. Яка, що ти маєш на увазі освободитися? Вийти за пределы психушки? Чи висіти на хресті? Стільки йобнувся, що для нього свобода це вже підпалити себе. Серйозно, серйозно. Ну да, чувак, тепер ти свободний. Вільний. О. Оці. Як їх. Як їх називають? Чуваки відкривають двері. Лакеи, а. Не могу поверить, что отец Мартин переплюнул самого Иисуса в игре, чья смерть будет пра- паршивей. Не думаю, что буду скучать по нему. Путь наружу. Если он не врал, то теперь я знаю, как <clears throat> отсюда выбраться. Я вообще теперь много чего знаю. Он хотел, чтобы я продолжил его проповедь. Да легко, меня услышит весь мир. Окей, наглый. Всем решил все рассказать. Добре. Всім пока. Продовжимо вже десь чуть пізніше. До наступного разу.